Nyayo hoye! hoye! Kweli hapa ni maji moto leo. Sisi tunaongea mambo ya uchumi. Deputy President amesema mambo ya uchumi, mambo ya ukulima, mambo ya kuinua wale wako kwa hali ya ufukara. Lakini la kushangaza, baada ya viongozi wetu ambao wako kwa bunge wa Kenya Kwanza kuweka mswada kwa budget kwamba 5.7 billion shillings ziende kwa fertilizer ili fertilizer bei irudi chini kutoka 6000 to 2500. Serikali hii ambayo inaisha imeenda kutoa hizo pesa za fertilizer, wamepeleka kwa security. Mimi nataka nitoboe hivi, niseme ama nisiseme? Nisiseme ama nisiseme? Hizo pesa 5.7 billion hazijaenda kwa security, wamezitoa kwa fertilizer ili ziende kusaidia Azimio. Wamezitoa ili zipelekwe kusaidia nani? Hii ndio mambo sisi wa Kenya tunakataa. We cannot have a situation where the country is facing drought. People are suffering from high food prices. Farmers cannot till their land. And the government is diverting resources that is subsidizing fertilizer to what they call security arrangements. And we know very well there are no security threats to Kenya. They are taking this money to Azimio. This is not acceptable. Tunakata katakata.